Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Start.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм месяца октябрь. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов месяца октября. Сегодня мы рассмотрим один из них. Вот так вот выглядит в запечатанном виде на визуальной полиэтиленовой упаковочке. В товаре у нас визитка нашего интернет-магазина. Если вам что-то понадобится, вы можете позвонить по телефону и позвонить уточнить всю интересующую вас информацию. В комплект у нас входит вот такая вот жилеточка. Смотрите. Жилетка разноцветная, то есть у нас по краям идет зеленая тесьма. На веревочках завязывается она, на завязочках таких. Внутри у нас идет атласная подкладочка. Сверху мягкий велюр такой. И посмотрите, здесь у нас пришиты грибочки, ягодки, фрукты, листочки разные, кленовые, дубовые, березовые. Э, листочки и ягодки с фруктами могут отличаться, обращу ваше внимание. Короткие рукавчики у нас здесь на жилеточке, ну обычная жилеточка такая, цветная на праздник осени, либо сказка 12 месяцев. Очень популярны э, костюмы разных месяцев, в том числе и октябрь. Под низ одевается у нас под жилетку вот такая вот атласная бежевая рубашка. Рубашка с длинными рукавами на резинке. Сзади также у нас на завязочках такая вот атласная блестящая рубашка. Помимо рубашки у нас комплект входят зеленые штаны. Штаны на резинке тянутся. Также велюр у нас это зелененький. Здесь у нас все очень аккуратно прошито. Материал мягкий, не жаркий. Ребенку будет удобно бегать в этом костюмчике. Не запарится. И в комплект входит вот такая вот шляпа. Оранжевого цвета шляпа. Здесь один кончик у нее уже пришит. И на шляпе у нас также листочки, грибочки и ягодки. Также обращу ваше внимание, что листочки, грибочки и ягодки могут быть немного другие. Либо цветом другого, либо формой другой. Поэтому, если вы видите на фотографии, на картинке одни грибочки, то производитель вправе менять, и у вас могут прийти в заказе другие грибочки и ягодки. Внутри шляпка на резинке тянется, то есть абсолютно одевается на любую голову, что очень удобно, не упадет. Вот полностью костюм октября. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.